कितने बच्चे बीमार है आपके तो तीन से तीसरा तो उठ गया अखन तीन नहीं उठ रहे अभी तो यहाँ कब आए थे डॉक्टर यहाँ तक डेढ़ एक साल हो गया नहीं आया अभी तक तो जाए उधर तो प्राइवेट में ले जाता कोकड़ाना दही तो, तो आप पैसे ज़्यादा लगता है कुछ का भी पैसे लगता और तो गाड़ी का भी और पैसे चार सौ पाँच सौ रुपया तो बाटल चढ़ा देता तो चार सौ पाँच सौ रुपया ले लेते हर व्यक्ति पर तो चार पाँच बिरयान कर ली जाती यार ज़्यादा खर्च ज़्यादा लागे थे फसल ली जाते और ज़्यादा बीमार लोग आजकल पड़ते पानी पीना सो कोई खाना सो नहीं हुआ दाड़ा में बहुत भारी बीमार पड़ते कोई डॉक्टर नहीं आते कोई यहाँ भी कोई चेक नहीं करते हम कितने बार इटेलो भी कर चुके हैं लेकिन कोई डॉक्टर यहाँ सरकारी नहीं आती बनाने के बाद दूसरे दिन ही मैंने तथा मेरे समुदाय ने जन सुनवाई में गए जन सुनवाई में कलेक्टर से बात की तथा आवेदन दिया उसके बाद ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से बात किया था वैसे बीमार थे तो हमने और पवन के साथ में हम जन सुनवाई में गए थे ये बीमारों का भी वीडियो बना के दिखाया वहाँ पे तो आज यहाँ पे डॉक्टर आए और इलाज करके गए हैं ग्राम बहादल में स्वास्थ्य की टीम गई जिसमें ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर भी गए तथा गांव में घर घर जाके लोगों का इलाज किया गया तथा एक जगह शिविर भी लगाए जिसमें सौ लोगों का इलाज किया गया भादल में बहुत सारी बीमारी थी पहले अब दिखा तो एक एक घर में पूरा कहीं खाने ने कहीं रोटी बनाने लोगों नहीं आता तो पवन आई तो सब घर घर फिर देखी कि यार बहुत सारी बीमारी है वीडियो बना के लीजिए पवन ने बड़वा ने जाके बताया तो डॉक्टर सब वो टीम आ गई तीन गाड़ी लेके आए सब फलिया में घूम रहा कि हुली फलिया में एक टीम गई एक टीम सावरिया फलिया केम, वो कैंपो लगाया तो इलाज करिया सबको इलाज करिया और अधिकतर तो ये सब सर्दी खांसी बुखार के वायरल इन्फेक्शन है छप्पन मरीजों का यहाँ पे अपन ने इलाज किया हाँ वो जो नीचे टीम गई है वो डॉक्टर साहब भी गए हैं तो कितने लोगों का इलाज करके आते हैं ये पवन जो काम कर रहा है उस संस्था का हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि इसी के माध्यम से हमारा काम और आगे बढ़ रहा है और उसमें कुछ परिवर्तन आया है मैं इससे काफ़ी खुश रहता मेरा समुदाय भी काफ़ी खुश है मैं पवन सोलंकी ग्राम बहादुर जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से इंडिया अनहट के लिए